Чорні з'явилися згодом з боку ботанічного саду. Чорні, величезні, на голову вище за найвищу людину, створіння з нічних жахіть, моторошні, неначе вивернуті на виворіт люди, наша протилежність, чудовиська, які народилися, щоб знищити нас. Поголос приписував їм жахливу силу і неприродну злість. Казали, що вони голими руками розривають озброєних людей. Що за... Це неправда. Правда страшніша. Я отут неподалік раніше жив. Ну, ще до війни, на Петрівці. Один зі всієї родини врятувався. На роботу їхав. Пробував телефонувати. Куди там? Ця? Що таке? Дідько! Чорт! Чорт! Що ж це діється? здається, я хан. Жахіття. Це й не дивно після всього пережитого. Слухай, Артеме, я був на згарищі вулика чорних і бачив там одного з них. Я відразу вирушив до тебе. Це нагода, Артеме, нагода зрозуміти. Адже вони намагалися встановити з тобою контакт лише з тобою. А ти навів на них ракети. Хане, ти звідки тут узявся? Геть негайно. Так, так, Ульмане, зачекай. Артеме, нам необхідно побалакати з чорним. Я розумію, що ти тепер в ордені і підпорядковуєшся мельнику, але треба переконати його відпустити тебе. Хане, я ж сказав на вихід. Я проведу вас до полковника. Це таємний об'єкт Хане, і тобі тут бути не належить. За мною. Збирайся, Артеме. Я зачекаю біля виходу з казарми. Ходи, казкар. До речі, у мене був знайомий курець. Останній рік життя він їв, пив і дихав через дірочку в горлі. Але ти кури, кури. я звикнути не можу. Дивне місце цей Д-6. Ніколи не подумав би, що бункери такими велетенськими взагалі бувають. Кажуть, ще за Сталіна почали будувати. Будували, будували, доки СРСР не розвалився. Вони ж знали, що війна буде. Готувалися. Це народу світлами життя вірив. А керівництво у кінець світу. І що допомогло? Не встигли навіть добігти. Так 30 років все і простояло. Байдуже, нам більше дістанеться. Тут стільки зброї, а ліків скільки. Та з цим багатством ще років сто під землею стирчати можна. Не знаю. Я от ніяк не можу звикнути. Реактор запрацював, світла достатньо, тепла скільки захочеш. А мені є. Вітаю, Артеме. А цей хлопчина, до речі, був у тій групі, яка Д6 відшукала. Так, відразу жетон дали. А я новобранцем два роки гасав, доки мене до ордена прийняли. То про що ми там? Та годі. Вважай, це подарунок нам від пращурів. Можливо, з ним ми не загнемося. Просидимо ще сотню років під землею, а там і на поверхню можна буде вибиратися. на поверхню щораз немов останнє. Чув, що з групою Романова трапилося. З Романових? А з ним що могло статися? Він же в лазареті лежить після тієї прогулянки до великої бібліотеки. Виписали вже. Минулого тижня його ватагу відправили через болота до бази в церкві. Лише він цілим дістався. Та невже? Вся ватага голови склала. Там же начебто все спокійно було на болотах. Бачиш мітки, йдеш за ними, аби не втонути. Ласторогих, звісно, до стобіса, але пройти можна. Хто там цілу купу перебити міг? Трясся його знає. Романов досі розповісти не може. Давай, давай! Тобі ще Ти поглянь на тих двох покрити солобонів. Не дивно, що полковник наказав подвоїти час на фізпідготовку. Нині Чудово! Працюй далі! Ніби тільки він та Бог, а більше нікого в світі немає. Тільки не кажіть йому, що Бога теж немає. Привіт, Артеме! Кажуть, що ти тепер повноправний рейнджер. Треба буде це діло обмити. А поки що давай ми тебе екіпіруємо. Отже, почнемо. Перед усім протигаз. Без протигазу на поверхні і кров не ступиш. Лише пилюка чого варта. Фунить до цих пір, хоч яйця смаж. Та й в заражені ділянки. Не забудь фільтри. Звичайно, протигаз і без них виглядає непогано, але користі від нього тоді ніякої. Так, аптечки. Що тут сказати? Усе, що потрібно для виживання у вишуканій помаранчевій упаковці. Ось твій аванс за цей місяць. Не забувай, що зарплату ми отримуємо армійськими набоями. Звичайно, ними можна стріляти, б'ють вони боляче, але все ж краще їх зберегти. Потім у будь-якого торгівця ти зможеш на них купити звичайні набої або потрібне спорядження. обирай, які подобаються, і випробуй їх у тирі. На вихідно. Зазвичай рейнджери носять по три стволи. І вибір їх залежить тільки від тебе. Розряджай! Покласти зброю. Перевір. Чудовий вибір. Калаш найкращий друг рейнджера. Якщо серйоз стріляти доведеться, як носачів на бароні к вам зброю даватиму. Забирайтеся геть, грошей. На вихідно. Кращого ніж дробовик у ближньому бою немає нічого. Тільки не намагайся стріляти з далеку. Це безглуздо. Що це за результати? Ви всі танцюєтеся. Я вас без цілого поту ганяти буду, доки ви мені усі десятки і заплюште не можете. Добре, тепер прямуй тир і спробуй викону зброю на ділі. Якщо захочеш подивитися ще щось, повертайся. Артеме, випробуйно інші пушки. Пробуй вистрілити у центр людей, звичайно а тепер чистимось по броньованому манекену. Відчуваєш різницю? Щоб пробити броню, потрібно багатько набоїв. Тому дивись, як влучання іскри летять. Отже, ворог у броні. Пробуй вистрілити в голову. Ви що? Не кажіть, що Он случаю за случаю. Різницю відчуваєш? Здається, оздобудив свою. Можеш потренуватися ще, або вирішати до месника по завдання. Вагай! Ну як, сподобалось? Покласти зброю. Що ви сьогоднішні наказ? У метро про знаків куди світ балакати. Ми тут радіації. Чисто скрізь. У тій частині, де ми зараз точно заміряли. Ми вчора перевіряли двері. Зачинених не злічити. Деякі навіть заварено. Мельник викликає до себе командирів ланок. Буде велике зібрання. Щось смаленим запахло, га? А я вчора чергував в командному пункті. Ну і підслухав випадково. Щось починається. останній. 10 Так, Лексе, не слухай цього блазня. Відчиняйте ворота. Ти про Лісницького чув? Ти про що? Це Вадим. У хлопців з лабораторної охорони запитай. Код 44. Дідько, що він там уже накоїв? Гаразд, рушаймо. До гробниць давніх володарів клали все, що могло знадобитися їм у загробному житті: зброю, прикраси, колісниці, навіть дружини рабів. Таку гробницю мені цей бункер і нагадує. Припини городити нісенітниці. А скарби, про які ходять чутки, ті самі замогильні дари зброї безліч коней гордих і багатств незліченних. Адже схоже, правда, ось тільки розкрадачів могил у всі часи чекали прокляття. Хане, ти замовтиш чи ні? Аго! Що трапилося? Кажуть, Лісницький щось накоїв? А що чорт його знає! Лесницький був у лабораторії. Зміна закінчилася, двері зламано, усе перевернуто. А Лесницького і слід зник лайно. Так, а всередині там що? Сховище там. Наша хімічна зброя, хоча десь його знає. Приїхали. Зараз мені полковник Залісницького розпечену арматуру зажене глибоко в душу, а я немов на зло без вазеліну. Гаразд, рушаймо. Да, взяти ми де шість взяли, але скільки ж тут виходів та обходів? Ціле місто, схованки, бункери. Хоча, звісно, про таку базу можна лише мріяти. Щойно хлопці повернулися з кінця. Кажуть, Ганзо зміцнює свої прикордонні пости на всій лінії, особливо ті, що поряд із червоними, і нацист наказав виводити людей звідусілля. Усіх забираємо сюди. Германе, ці до Мельника в штаб. На виклик. Так точно. Проходьте, а я напевно тут зачекаю. Я сам до керівництва. Потім без вас. Артеме, я відчуваю. Я просто впевнений, що знищення чорних найгірша помилка в історії людства. А якщо вони зовсім не бажали нам зашкодити, що як ми з ними були просто несумісними, всі крім тебе, Артеме. Так, на твоїй рідній станції загинули люди. Хантер кращий боєць ордену також. А саме він говорив: якщо ми не будемо боротися за життя, нас їдять. Це закон еволюції. Але, схоже, цього разу ми поквапилися почати бій. Так, Артем, Хан, у вас є інформація? Так, полковнику. Доповідайте коротко. В ботанічному саду я бачив чорного. Себто одна тварюка жива? На щастя, так. На щастя? Хан, що за маячня? Чорні найгірша з усіх загроз, з якими стикався орден. Полковнику, чорний один. Він нам не загроза. У Артема є дар. Я думаю, що він знайде з чорним спільну мову. Відпустіть його зі мною. Гаразд. Артем, Вирушай з ханом і знайди чорного. З вами піде наш найкращий снайпер. Анно, Слухаюсь. навіщо снайпер? щоб напевно знищити чорного, Що? Та як ви? схопити його. Убивця! Ви робите ту ж саму помилку! Ні. Я виконую свій обов'язок. Виведіть його. Артеме, це твій останній шанс покутувати вину, позбавитися від жахіть. Плюнь на ці несенітниці, Артем. Схоже, чорний вже встиг покопатися в нього в мізках. Виконуйте завдання і миттю назад. Незабаром війна. І ти мені будеш потрібен тут. Вперед! Чому завмер, кролику? Гайда за мною. Артем, скажу прямо. Чорні тебе відчувають, так? І не забудьте контрольний. Лісницький, виявився вкоріненим агентом. Ваша... завдання перехопити його, перш ніж він доставить вкрадений контейнер Зрозуміло? Ще скажи, що віриш цьому психопату хану. Мир з чорними. Я тільки про одне шкодую, що не була тоді на телевежі, не наводила ракети і не бачила, як горить їх паскудний вулик. Домовитися з ними, пустити їх до нас в метро, щоб вони залізли у наші голови і керували нами, наче маріонетками. Та це ж те саме, що й домовлятися з дияволом. Відійди від краю платформи, подаємо монорейку. Рік тому, стоячи на вершині телевежі, я бачив, як ракети падали на ботанічний сад, перетворюючи усіх живих створінь на попіл, плавлячи метал і скло. Ніхто і ніщо не могло вижити у цьому пеклі, але хан знайшов там чорного. Тепер мій обов'язок і моя місія знайти та знищити його, закінчити, розпочати. Раніше це було звичайною справою, а зараз монорейка здається фантастикою. Наші діти вже не будуть знати, як нею користуватися. А онуки взагалі будуть думати, що це все боги створили. Прибули. Це стація таємного номер 2 Тунелі ми як слід не вивчили, немає часу та людей. І ви тут не для цього. Спробую подати напругу, вімкнути світло, поки користуйтеся ліхтарями. Добре, напруга є. Відчиняй ворота. Я тримаю прохід. За планом далі вхід до колектора. Я за тобою. Ну ж бо заходь, нічого не заляпайся. драбина. Залишилося зовсім трохи. І подивимося, кролик ти чи хто. Поверхня. Надягни протигаз. <laughs> Допоможи нам. Рухаємось до головного входу. Там зручна позиція зможу тримати велику територію. Ти ж ніби невразливий до їхнього впливу, так? Звичайно, дівчина. Мені туди не можна. Тепер слухай уважно. Ти йдеш вперед, шукаєш тварів. Думаю, якщо вони тебе так любили, чорний тебе відчує і сам виліз. Старайся залишатися на видноті. Я буду тебе прикривати. мене розраховувати. Якщо у тебе затремтить рука, я не підведу. Ну добре, це Я на місці. Бачу. Так, слухай. І справді досі щось щадить. Добре ж ви тут все потрощили. Самі вирви. Дивно. Скільки часу пройшло. Що там може горіти? Втім, це не важливо. Рухайся у тому напрямку, я прикриваю. Готен Морген! Істота, яку я зустрів на випалених рештках ботанічного саду, виглядає як чорний і змогла проникнути до моєї свідомості, дістаючи та витрушуючи з мене усе найсокровенніше. Та це було лише дитятко, і я певний, він мене упізнав. Упізнав та злякався, і зміг на якийсь час вивести мене з ладу. Цього вистачило, щоб опинитися у полоні.